Boas, son Rebeca Fernández, son xornalista e convido vos a todas a apoiar a segunda edición do Festival de las Fest para que as creadoras podan deixar a súa pegada na rúa.